اسطى هتقنعني ان انت صليت على النبي النهارده يا اسطى ما تكلمنيش يا اسطى صلي على النبي ناشف او مبلول صلي على الرسول فاضي او مسكوت صلي على الرسول الان دلوقتي صلي على الرسول صلي على يسوع صلي صلي صلي